Olá, rapazes, olá, garotas. Eu estou aqui começando um novo jogo de Roblox. Se você de Roblox, você não existe. Vamos começar aqui jogando esse jogo muito velho. Tão velho, mas tão velho. Que quem diz aqui é o maior, Pois né? é não, não. Temos aqui no Manjo Gelados. Não é legal. de Gelados. É difícil? É um pouco. Mas eu gosto. É, você tem que ser uma estratégia pra matar o cara. Porque ele fica pulando, fica correndo. Ou seja, é muito difícil conseguir acertar alguém. Ainda mais alguém que não é NPC. Sabe qual é o outro jogo? Não é qual jogo. Eu tenho um. Essa maçã umas horas, cara. Tá? Só pra matar aquele Juggernaut. Jogar. Uma pouquinho. Não. São dez dias normal. Preciso de mais cinco quilos então. Esse jogo aqui é muito bom na né? época dispensado. Eu acho, né? Porque eu não foi o Mano sozinho que jogou na hora que jogou um tempo e que jogou sozinho. Jogou um tempo depois, porque comecei a jogar Roblox em 2016. Pelo celular, aquele lixo. Vamos lá dentro. Fechar a fronteira aqui. Vou pegar perguntou, Sangue Indra, é difícil para que se entregue a tudo para se procurar. Caraca, o moleque tá curtindo o parkour lá. Né? Não pode exagerar, velho. Né? Não pode exagerar. Foi de ralo. primeiro aqui. Vou colorar mais um bicho Eu sei que isso aqui, esse é negócio aqui mata. Se vem aqui, aqui dentro, você consegue matar essa pessoa. É muito foda. Né? Ó, Ó, lembrei que vai ser muito importante pra, pra nossa doença. O Pafibão Morri. Ah! Morri, não consegui trancar ele. Se bem que eu fui burro, né? Podia ter eliminado o negócio, e me sacrificaria. O Jason foi gelado. Olha, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Corre, menino! Corre, menino! Cadê os meninos? Cadê os meninos? Mas, como é eu disse, não Mas o que eu passo na bolha, eu passo na bolha, não sei por quê, porque eu faço muito nesse tipo de obra aqui. Deixa eu tentar de novo. Mas é claro que não vou conseguir agora, né? Minha sorte me ajuda. Uau, ah, não, não apenas dois cabeçotes. Essa é a minha vida. Simbora, não, simbora, simbora. Simbora matar o Jazu. Eu não chamo o Jazu. O Jazu. Foi de ralo. Ah, carinho Ah, garoto. Morava vou nome um Gur, que é um youtuber muito conhecido provavelmente. Que imagina um youtuber bom. Um youtuber memeiro muito bom, mano. Esse cara é uma Um cara muito bom pra te fazer. É é mas se eu passar, você tá vendo mais. Mas se não tem, mesmo assim, eu Lá, como eu conheci o canal dele, eu falei com meus amigos pra eles entrei no canal dele. Todo mundo, muita gente começou a assim, seguir ele, inclusive uma mulher amiga. E meu amigo, ele, ele gostou do grupo. Mas o outro que não é bom também é o... Okay. Então, não, o Zumak. Não, o Zumak não é o Zumak. Ele é muito bom. Tanto que se você tiver com dificuldade no negócio de... Gente, meu Bezerra de creio que conseguiu, conseguimos estando com o cavaleiro, é, você pode tentar, você pode até tentar entrar no canal dele para você conseguir uma luta. É, e tem é mais um canal bom é o de 99. Você é o Jojo Fé, que quer saber mais sobre essa cultura de jogo Jojo. é muito bom porque ele explica os estantes mais fortes, os estantes mais bonitos, na né, opinião dele. E muito mais. E é só alguns não vão de João Estrela. Mas eles são muito bons porque são de meme de história de jogo. Pra quem não consegue ver, o pobre é muito bom se vocês quiserem, e eu faço um comentário positivo nesse vídeo, que eu vou postar. É só, é só me pedir se você quiser que eu, que eu, que eu, eu coloque o, o link de, de hoje parte 6 na, na descrição. Eu coisa que muita gente aí que não entende, é tipo, que não consegue. Não consegue ver o vídeo parte 3. Né? Então, é não, tem né? não, parte 6. Não, não. Não. é safe aqui. Troca de Google Name. Carrega. Meu Deus. Meus controles lá fora. Não, não, não. Mato geral no chute. Ketchup próximo, ó, eu vou até avisar, o próximo vídeo que eu vou postar vai ser de, de um jogo do Sans. com sons multiversos soubermos. Eu juro, eu descobri esse botão sem querer. Ai, ai, não! Não! Então, eu acho que eu vou acabar esse vídeo. Né? porque senão fica muito longo. Eu não, eu não tenho meu celular de volta pra, pra me postar. E ver se eu posso então de 15 minutos. Então, adeus. Até o próximo vídeo. Alô!